Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, sejauh mana yang kita nampak di masjid ini, bukan ah, surau ini, yang tahu kita setiap saya bulan Ramadan bila kami adakan majlis pada ini berbuka puasa uh, tradisi seperti yang lama-lama itu uh, masih lagi dikekalkan. Uh, jadi kita terima kasih kepada pengurusi uh, Surau ini yang mana masih lagi mengekalkan cara-cara yang lama. Misal dia uh, penduduk kampung uh, membawa anu masing-masing apa nama dia ni? Uh, uh, bukan ada lagi yang dicakap bahasa kita ini. Uh, bekul-bekul lah. Uh, macam gitu dulang ah, masing-masing uh, bawa dari dari rumah jadi nampak dia suasana begitu meriah. Kepada okay, petang tadi kami telah mengadakan uh, majlis tahlil arwah uh, sempena bulan Ramadan tahun ini dengan acara uh, membaca doa selamat uh, lepas tu kami um, bersalawat eh, bersolat jamaah maghrib. Ah, semasa kami berbuka puasa, kami telah menggunakan cara tradisi lama dengan masing-masing membawa ah, makanan dari rumah secara ah, mendulang ataupun membawa kami bilang makanan dihidangkan secara talam seorang satulah. Ini tradisi kami di sini dari zaman dahulu hingga sekarang. Ah, sampai yang yang setahu saya dari awal hingga akhir uh, surau ini tetap beria. Jadi saya rasa uh, ini adalah uh, majlis yang terbaik untuk uh, apa dia uh, meningkatkan silaturahim di khasnya di kampung Lebak Sumar ini. Mengharapkan kepada semua penduduk kampung di sini agar sama-samalah kita mengambil iktibar pada majlis-majlis yang sebegini dan jangan lupa <clears throat> hanya Allah Subhanahu Wataala saja yang akan <clears throat> menghormati kita punya <clears throat> majlis pada malam ini. Ini akan diteruskanlah. Tahun-tahun akan datang, akan akan datang. Uh, persaudaraan dan silaturahim. Uh, harapan saya kalau boleh tahun-tahun akan datang akan diteruskan lagi lah majlis-majlis uh, seperti ini. Semoga majlis seperti ini akan dikekalkan dari setahun ke setahun yang mendatang dan akan diperbaiki lagi uh, di mana ada dia punya kesilapan uh, itu dia. Harapan saya um, semoga tradisi ini dikekalkan sampai bila-bila Eh, dengan harapan semua eh, penduduk kampung di sini ataupun kampung Lebak Sumber ini dapat mengekalkan tradisi ini dan di antara kami semakin akrab eh, dan tradisi ini terus dikekalkan hingga mungkin kalau boleh ke anak cucu lah kami coba kekalkan tradisi ini.